اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات بهون باستديو تي دي اي مقابله مميزه مع شخص جدا مميز علي بي من مشروع ديمير كانتري اذا بتتذكروا عملنا مقابله كانت كثير حلوه رح تشوفوها بالفقاعه فوق مع علي بي بدنا نعمل كمان مقابله وهو مدير المشاريع تبع دمير تبع دمير انشاءات نعم، نعمل مقابله ونحكي فيها على مشروع جديد اسمه دمير لايف شوفوا هلا دمير كانتري وقت نحن حكينا عنه كان في شيء كونسبت مثل آه، شارع الاستقلال مثل برج قلطه كذا كذا كذا هون آه، يعني وين في منطقه بايلك دزو فتقريبا نقلوا مركز المدينه لهون لكن هون عم نحكي على مشروع ثاني كمان لدمير انشاد وكمان دخلوا فيه فكره غريبه بهيدا المقابله ان شاء الله بعد المقدمه رح ندخل بتفاصيل كثير عميقه بميزات كثير حلوه بهذا المشروع اللي اسمه دمير لايف مع علي بيه Ali Bey teşekkür ederim bize ziyaret gelmek için. Çok çok memnunuz. Ee, bu ikinci kere. İkinci kere biz de çok memnunuz. Keşke daha sık görüşsek. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Şimdi kısa bir şekilde demir tamam. inşaat hakkında e, biz önceden zaten bastık evet. ama şimdi bir, e, bir seve, hatırlamak seve. için. Süper. Demir inşaat yaklaşık 35 senelik bir firma. Hatta biraz daha üzerindeyiz. E, proje sayısında 90'ı geçtik. E, geçen senede hep beraber en çok da e, TDA'nın destekleriyle Türkiye'nin en çok satan konseptini yaptık beraber. Teşekkürler. Dolayısıyla elimizdeki proje bittiği için şimdi yatırımcıların yeni gözdesi olacak bir proje yaptık. Demir İnşaatın farkı şu, biz insanları dinleriz, aracı kurumlarımızı dinleriz, onların beklentilerine uygun ürün üretiriz. Biz konut diye bakmayız. Şimdi de yeni bir ürünümüz var. İnşallah insanlar bununla da çok para kazanacaklar, çok beğenecekler ama country'de olduğu gibi çok da para kazanacaklar. E, bu e, yeni ürün e, nerede olacak? E, İstanbul'da Büyükçekmece'de Alkent 2000 mahallesinde bu mahallenin bir özelliği var. İstanbul'un en pahalı, en lüks e, lüks yerleşim yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye'nin en yüksek profilinin oturduğu bir bölge. Ama e, ben yani bana göre ben şey düşünüyorum bazen müşteriler nasıl düşünüyorlar? E, her zaman diyorlar biz metrobüse yakın istiyoruz, evet. metroya yakın istiyoruz. Ama orada hala bir şey yok. Yok. Ama yakın, çok uzak değil. Nasıl Oldukça olacak yakın. yani şimdi, bu oluş? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, özel bir aracınız varsa yoksa da aslında metrobüse gitmek kabaca 5 dakika. Hı hı. Yeni havalimanına gitmek kabaca 20-25 dakika. Ama bizim orada sattığımız şey lokasyon değil, hı hı. konsept. Şimdi bazen bir konsept yaparsınız, şehrin merkezindeki bir lokasyondan merkezindeki ulaşımın bir lokasyondan daha çok tercih edilir. Daha güzeldir ve size daha çok para kazandırır. Dolayısıyla bizim yeni projemiz de böyle. Mesela projeye 3 dakika mesafede Hazarfen Özel Uçuş Havalimanı var. Buradan hmm. Hazarfen'e gidenler %10 indirimli özel uçuş yapacaklar. Hmm. Aşağıda dünyanın en büyük film stüdyoları yapılıyor. Dolayısıyla Hollywood'un bütün starları Midwood'a gelecek. Doğru. Dolayısıyla buradaki farklar böyle ulaşımla, ki müthiş bir manzarası var. Manzara Manzarayla anlatılabilecek gibi değil. Yani bizim ana vadimiz şu. Zaten ismi Demir Life Luxury konsept. Ana vadimiz şu. Lüks ama para kazandıran lüks. Dolayısıyla böyle değerlendirmek iyi olur bence. Hmm, evet doğru. Ee, Demir Life, e, Arapça Demir Life yani e, hayat e, el hadid. Böyle hayat mi? el hadid. Evet. Bu biraz ters geliyor. Yani bu demek e, çok böyle zor bir yaşamak. Hmm. Ama böyle mana geliyor. Demir demek böyle demir yani. Demir. Life hayat. Evet. O, ama sizin proje tam tersi. Tam tersi. Hmm, sizin proje e, nasıl tam tersi? E, zaten tam tersi değil, çok fazla tersi. <laughs> tamam. nasıl anlatacağız? Sizin konsept bu demir life için. Tamam, şimdi demir kısmı tutuyor. Aha. Binalar çok sağlam. Aha. Biri 30 katlı, biri 25 katlı ama 9.2 şiddetinde bir depreme dayanıklı. Demir Zaten kısmı tuttu. En önemli bir şey demir beton. Evet. Hı -hı. Bu kısmı tuttu. Şimdi hayat kısmında ise şöyle Antalya'da bir otel düşünün. Bele'ye gittiniz. Tatil yapıyorsunuz otelde. Odanız temizleniyor. Yemeğiniz yapılıyor. Havlunuz getiriliyor. İstediğiniz her şey var. Altında restoranlar var. Değil mi? Güzel aqua parkınız var, havuzlarınız var. Golf oynayabiliyorsunuz, tenis oynayabiliyorsunuz. Denize karşı spor yapabiliyorsunuz. Bu zor bir hayat mı? Yok çok güzel. Antalya bu. Evet. İşte aynısı Life'da var. Dolayısıyla adıyla tam zıt. Ama adını şöyle tamamlıyoruz Kamurancığım. Demir Life Luxury Concept. Ha, bu slogan olan. Slogan. Aha. Nasıl Demir Country Taksim konsepti Türkiye'nin en çok satan projesi oldu. Bu da Demir Life Luxury konsept. Bura, ben diyorum ki bazen bizi tabii yanlış anlamasınlar. Tembel kadın projesi diyorum. <laughs> <laughs> Yani evin içine geldiğin zaman kadının temizlik yapmasına gerek yok, yemek yapmasına gerek yok, Hı-hı. çocuğu için bakıcı ayarlamasına gerek yok. Her şeyi burada buluyor. Spa merkezinden tut spor salonuna o kadar. O zaman erkek evlenmeyecekler. Ee, yani şimdi e, tabii biz insanların evlenmesinden yanayız. Hı-hı. Güzel aileler kurmasından yanayız ama özellikle yabancılar Türkiye'de sürekli kalamayabiliyorlar. Doğru. Geldiklerinde de hep hizmet bekliyorlar. Doğru. Mesela TDA niye farklı? Çünkü çok güzel hizmetleri var satış sonrası. Yani siz benim bildiğim kadarıyla sizden ev alışverişi yapanı 3 kere sene içerisinde havalimanından getirip götürüyorsunuz. Her, her yıl. Her yıl <laughs> bir de üstelik çok güzel bir şey. Dolayısıyla hizmet aldığı için sizi seçiyor. Çok doğal bir şey bu. Bizi de orada insanlar Türkiye'ye tatil amaçlı, yatırım amaçlı geldikleri için onların hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu tarz hizmetleri koyuyoruz. Güzel. Ama burada e, e, bizim takipçileri bazen böyle diyorlar. Tamam biz orada çok güzel, çok lüks bir hayat yaşayacak. Evet. Aidat. Çok ucuz. Nasıl ucuz? Yani orada e, akvaryum var, su havuz. Kaç tane havuz? 8 tane havuzu var. Maşallah. Or nasıl ödeyecekler? Şimdi şöyle, biz Demir Holding'in mesela bir enerji şirketi var. Hı. Ukrayna'da yatırımları var, <clears throat> yurt dışında pardon. Dolayısıyla mesela bütün aydınlatmasını ve sulamasını binanın kendisi yapıyor. Altı da artık bizim projelerin hep AVM var. Country'de olduğu gibi Life Luxury'de de. Dolayısıyla buradan bir gelir geliyor. Bu gelir orada oturanlar için bir aidat yerine ödeniyor. Bizim planladığımız hmm. metrekare başına 2,5 TL aidat. Ee... Yani 100 metrekare bir yer alsa bütün bu hizmetler için 250 lira ödeyecek. Ama derse ki yemek istiyorum Nasıl otelde de odaya bir yemek söylediğin zaman onun bedeli farklı. Onun sadece onun bedelini ödeyecek. Kalan her şey e, site yönetimi tarafından sağlanacak. Dolayısıyla yani bedavadan biraz fazla aidatlar. Kira kira yani kira bedeli böyle bir şey e, aidat düşerse çok iyi olur. Kesinlikle düşecek aidatlar. Çünkü yani, bina yeşil bina, çevreci bina. Elektriğini üretiyor, suyunu üretiyor. Altındaki restoranlardan gelir üretiyor. O yüzden aidatları çok düşük. Güzel. 2 2 evet. falan. Ama sonra art, artmayacak mı? Artacak ama Şimdi kesinlikle. şöyle, e, tabii e, Türkiye'de her şey artıyor. Bütün dünyada her şey artıyor. Ama makul ölçüde artıyor. Ama mantıklı olacak. Tabii %15 artıyor, %20 artıyor. Birkaç senede bir. Bir de artışı yapmak için aidatta bütün sitede yaşayan herkesin en az %51'inin artış için evet demesi gerekiyor. Dolayısıyla burada evi alan insanlar burada aidatın yükselmesinde ya da aynı kalmasında söz sahibi olacak. Va, e, bu para nerede gitti böyle bir şey Her şeyi görecekler. Zaten. Her şeyi görecekler. Bizim bütün projelerimizde öyle. Bütün projelerimizde de şu an aidat 2 lira. Demir'in yaptığı şu an olan bütün projelerde metre karesi şu an 2 lira. O Demir Life, Demir, e, e, Demir Romance, Demir evet, La Vida. Evet hepsine. ki ne kadar güzel projeler 2 lira aidat. Dolayısıyla biz düşük aidatla yüksek verim sağlayacak projeler yapıyoruz. Hmm. Sıkıntı yok. Benim arkadaş var, e, bana geldi birkaç gün önce. Diyor ben çok güzel bir site içinde yaşıyorum, Cumhuriyet Mahallesi. Hı hı. E, Demir, e, Demir Lavi, Lavida, Lavida galiba. Ay, Ayşe var, Ayşe Butik Ayşe, evet, var. Ayşe, evet. Demir, e, Demir Ayşe. Bana resim gösterdi, proje adı gösterdi. Dedim evet bu e, proje güzel yani. Güzel. O, proje şimdi orada 6 yıllık böyle bir şey. Doğru. Şimdi kadar insan e, yeni bir proje bahsediyor. Yani dedi yeni yeni bir şey dedim yok o yeni değil. Ama inanma, inanmadı beni. Yani ben bu sektör hmm. içinde bu çok önemli bir şey aslında. Kesinlikle. Bir de özellikle bu bölgede bizim projelerimizde daire bulamazsın. Eğer daireyi kiralamak istiyorsan bugün söyle yarın kiralansın. Doğru. Satmak istiyorsan bugün söyle 3-5 güne kiralansın. İşçilik kalitesi alan insanlar para kazanıyor, oturan profil yüksek. Dolayısıyla bu bölgenin bizce en değerli markası zaten satış rakamı da bunu gösteriyor. E, demir inşaat. Güzel. Şimdi ben e, her şey anlattım, anladım. Sadece e, maket ben gördüm. Böyle havuzlar var ama en aşağı restoran ya da evet. bir şey vardır. O, o ne şimdi, nedir? Şimdi şöyle Antalya'da da böyle biliyorsunuz altta bir sürü restoranlar var. Ama bir tane de çok özel bir restoran var. Şimdi orası çok özel bir restoran. Ama bu o herkes için değil mi? herkes için de bir kısmı, bir kısmı da sadece sitede oturanlar için. Çünkü dünyanın en büyük markalarından biri gelecek oraya. Hmm. Şimdi tabii onu bir sonraki aşamada açıklayalım. Her şeyi böyle söylemeyelim. Güzel. Mazar olarak göl manzarası. E, Göl olacak. manzarası, deniz manzarası. Bir de iki bloğumuz var. Kule, bölgenin en yüksek kulesi. Buradan baktığınız zaman Marmara Deli, önden baktığınız zaman Marmara Denizi'ni ve gölünü görüyorsunuz. Hı. Yandan baktığınız zaman Marmara Denizi'ni yine görüyorsunuz. Bizim şehir manzarası dediğimiz tarafta 12. kattan itibaren de ben seni götüreyim bir gün beraber görelim. Yalova ili var. Yalova ili görünüyor. Ama e, şey e, e, hava durumu biraz e, açık olması açık gerekir olmalı, ama şimdi o normal yani hani netice itibariyle. Evet normal. Ama baktığın zaman biz diyoruz ki ön kuleye çık 30. kata Edirne görünüyor. Kulenin arka tarafına geç, Yalova görünüyor. Ve önünün kapanma ihtimali de yok. E, yok evet yüksek yani. Mümkün değil. Yüksek. E, o bölgedeki tek kulede bizim kuleler bu arada. Özellikle sorduk hem acentalara hem alıcılara, yabancı yatırımcılara. Bir daha kule var. Hatırladım. Nerede? Sizin kule. Ee, Hemen yanındaki. Evet o daha e, şey... Evet, e, otelimiz. Otelimiz. Otelimiz var Doğru, evet. Sizin. Ama bu otelden de 5 kat yüksek. Ha, bu ondan da Ondan kat. da yüksek. Ha. O 25 katlı bu 30 katlı bodrumlar hariç. Şöyle düşün. Öyle bir göl manzarası var ki eksi 2 var ya otopark. Şu an bizim satış ofisimiz orada. İnşaat yeni başladı. Eksi 2'den deniz görünüyor. Yani otoparkın önüne bir cam koysak Hı hı. arabanı park ederken denizi göreceksin. Deniz ya da göl. Denizi ve gölü göreceksin. Ama göl daha, daha yakın galiba. Göre. İkisi de blokların konumuna göre değişiyor. A blok dediğimizin şu köşesi de C blok dediğimiz kadar denize yakın. Ha. E, teslim tarihi ne zaman olacak? 36 ay sonra. Biz projelerimizi 36 ayda teslim edeceğiz diyoruz. Genelde de 36 aydan önce teslim ediyoruz. İnsanlar diyor ki biz neden inşaat altındaki projeleri alalım diyorlar. Bunu country'de yaşattık. Demir Country Taksim konseptle insanlara bir defa %35 kar garantisi verdik. 3 sene sonrası için. Şimdi oldu. Keşke şimdi olsa yüzde yüzün üstünde şu an. Hı hı. Hatta biz şu an ilk etaptan 1 artı 1, 2 artı 1 daire almış insanlara dönüp diyoruz ki şimdi yüzde %35 verelim. Bir sene sonra oldu. Bize paranızı verin. Para kazanıyorlar. İkincisi e, yatırım değerinin yüksekliği dışında e, tamamlayıcı bina sigortası var. Bizim bütün projelerimizde. Ve bütün riskleri içeriyor. Bu önemli bir konu. Bu sizin şirket olarak finansal gücünüz olduğunu da gösteriyor. Doğru. Üçüncüsü tapularımız hazır ve bir gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Tıpkı Demir Kantü'de yaptığımız gibi Demir Life Luxury konsepte de böyle. Dördüncüsü banka kredisine uygun. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Yabancı, banka kredisi zaten yabancılar... Şunu söylüyorum. Yabancı da olsa gittiğinde projeye kredi kullanıp kullanamayacağını sor, kullanma. Çünkü kredi kullanabilmek demek projede bir garantör banka olduğu anlamına evet, geliyor. Doğru, doğru. O demek o e, bank e, bu proje bitecek, her şey tamam olacak, e, garanti veriyor. E, dolayısıyla Demir İnşaat, Demir Romans projesinde %116 kazandırmış 3 yılda. Demir Lavida'da %107 kazandırmış 2 yılda. Country'de 1 yılda %130 kazandırdığı daire var. Dolayısıyla diyoruz ki gelin paranız sizin Türk lirası değil. Hatta bazı ülkelerin paraları dolardan bile kıymetli. Gelin diyoruz bize yatırımınızı yapın. Paranız dünyadaki hiçbir para birimine karşı değer kaybetmesin. İkincisi de İstanbul'da kimsenin sahibi olmadığı bir ürüne sahip olun. Doğru. E şimdi bu önemli. Ve hep şunu söylüyoruz. Türkiye'de de böyle bir lafımız var. Güzel şeyler beklemeye değer. Çok güzel bir şey. O yüzden biz beklemeye değer olduğunu düşünüyoruz. Hem para da kazanacaksınız. Doğru. Bizim e, e, takipçiler ve bizim hakkında için bir şey söylemek istersiniz. Tabii ki memnuniyetle söyleriz. Bizim bir defa çok sevdiğimiz bir toptan satıcımız TDA. Bizle ilişkileri çok iyi olan e, ama en iyi tarafı da müşteriye iyi hizmet vermeye odaklanan bir şirket. Müşteriyi önemseyen bir şirket. Biz dünyada sadece bundan sonra müşteriyi önemseyen şirketlerin ayakta kalacağını düşünüyoruz. Teşekkürler. Bu ister inşaat olsun, ister turizm olsun, ister başka bir şey. TDA'da bu sektörde bence bu anlamda yüz akı. Biz çok mutluyuz. Eminim onlar da çok mutlu. Teşekkürler. Biz Ee, çok mutlu, çok memnunuz. Estağfurullah. Ee, ne zaman isterseniz de geliriz Kamuran. Çünkü burada olmak vallahi bana ayrıca keyif. تشكرا تشكرا Ben teşekkür ederim. نحن كثير بنتشكر علي بيه على المعلومات اللي اعطانا اياها حقيقه يعني الحديث مع علي بيه حديث ممتع نحن صار هذا شيء قبل في ديمير كانتري وحاليا في ديمير لايف المشروع مميز مثل ما سمعتوا له اطلاله على البحيره وله كونسيبت بيشبه الفنادق يلي موجوده في انطاليا طبعا آه، فنادق انطاليا بتجي كثير كبيره هون عم نحكي على شيء مصغر منها يعني هون آه، حقيقه هذا الشيء ما موجود باسطنبول على حد علمي لحد الان بمشروع ثاني فالمشروع يستحق انه الواحد يشوفه ويدرسه ويفكر انه يستثمر فيه بالذات لما بيكون قيد الانشاء فاذا كان احتجتوا معلومات اكثر تواصلوا معنا بالارقام موجوده اسفل الفيديو ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات هن من حقكم من حق اي واحد بده يشتري يعرف اسم المشروع وفيديو عن المشروع يشوف شو هو المشروع هذا وموقع المشروع كمان بالضبط شكرا كثير علي بيه على الاشاره والسلام عليكم ورحمه الله